Kilimo cha sasa kinaboreshwa kwa mbinu za kisasa za kilimo zinazojumuisha kupima udongo na kupunguza viwango vya tindikali ya masidi mchangani. Je, mkulima anafaidi vipi kutokana na kupima na kurekebisha hali ya udongo wake? Tulifunga safari hadi eneo la Kasozbi, kata ya Sirari, katika eneo bunge la Kabuchai, kwenye bomba la mkulima Esther Nyongesa. Hapa anaendesha kilimo cha mahindi, kupanda miti na hata chakula cha mifugo anaanza mazungumzo nasi kwa kutueleza hali ya udongo shambani ilivyokuwa hadi alipopimiwa udongo kubaini viwango vya tindikali mchangani. Wakati walipima hii udongo, waliona asidi iko juu sana, kwa sababu nilikuwa nafuna mahindi kitoko sana, na wakati hii shirika la Wetunga lilikuja likanipimia hii shamba udongo na nikaona, wakaona ya kwamba hii udongo wangu uko na asidi mingi sana, asidi iko juu hiyo asit ilikuwa inanisumbua kwa upande wa kufuna, mafuno nilikuwa sipati, yaani kwa eka kama mbili napata nusu kunia. Sasa nilikuwa poma yangu ilikuwa tu njaa tupu, hata umasikini. Kupitia mafunzo ya shirika la Kijerumani la Weltunga, Biesta anasema alianza mikakati ya kurekebisha hali ya udongo shambani mwake kwa kupunguza asidi. Wakakuja wakanivunza kufanya compost manure ambayo ilisemekana ya kwamba kwa matoleo yangu ya acid ati shamba yangu inatakikana wilparo 59 ya compost. Sasa nikachikaza sana na mse wangu, tukaanza kuokota dry matters na green matters vile walikuwa wanatufunza. Hiyo ya kwanza tulifanya compost kama kumi, tukasema hii kumi itafika wilparo 59. Haya, wakati walikuja kama imeiba, tukaanza kufanya nini? Tukaanza kulima, tunamwakilia na tunafunika Esther anasema yeye na familia wamejibidisha kutengeneza compost wanayotumia sasa kupunguza viwango vya asidi kwenye udongo. Nilipoona ya kwamba kweli ni ukweli, ndio nikaanza na msee kuchikaza, hata tunanunua masakario traima, hata asikutoka mbali, tunapepa kwa kichwa, hata tunakomboa tukutuku inatuletea msee na kata nini green manini madasi kama mbeku rahisi, anatembea tu kwa mipaka ya watu mpaka hata mbali, tunatumia potapota wanatuletea. Ndio saa hizi tunaona ya kwamba hii shamba iko tofauti tofauti kutumia kwa hiyo compost. Je, ukilinganisha kilimo chako kabla ya kupima udongo na hali ilivyo sasa, kuna tofauti gani? Nimeona tofauti, si ati walikuwa wameroka. Utongo wenyewe ndio sisi tuliroka, kwa sababu tulikuwa tunaendelea kupanda, tunapanda kila mara kila mara kila mara, tuna roteti tu kwa hiyo shamba, tukamaliza mbolea tena. Hii mvua ikikuja, machi ikitoka juu, inaenda na mbolea yetu. Saa hii iko tofauti si uchawi, si nini, but ni utaalamu tu ya kutengeneza kupitia kwa upimaji wa utongo. Mmea saa hii ah, saa hii nikitembea niko na nguvu, hata sitaki nitoke kwa boma yangu. Anasema kutokana na mafunzo sasa anabadilisha pia mbinu ya upanzi shambani kwa kukumbatia upanzi wa nepia na miti ili kuzuia mmomonyoko wa udongo. Sana sana nilikuwa nikipanda across, kumbe nikipanda across hii mvua ikikucha, maji inaingia kwa hiyo mtaro na inapepa nini, hata mbegu inaenda, mm, mbolea yenye nimemwakia ya TAP inaenda. Na sisi tulikuwa tunasema tukipika hii across ndio tunafuna mafuno me, mengi, kumbe hata ukipika straight tena tuna advantage kwa sababu ukipika straight hivi mvua ikikicha itapake kwa hiyo mta, mtaro. Wakasema tena kwa nafasi ingine, chukua nepia weka huko juu, ili mvua ikipika utongo isitoke huko ikuja huko. Hiyo nepia inatusaidia kukinga hiyo utongo ku, kupaki hapo machi na paki. Alafu kwa hiyo nepia weka mti kama kurifieria vile nimeweka hivi. Sasa nikasema kumbe mimi mwenyewe nilikuwa tena nachangia utongo wangu kuenda kwa chirani. Chombolea ikienda kwa chirani, unaona kwa chirani inametameta na kwako inakaa kama hakuna kitu. Naye mzee Protas Mkenya kutoka kijiji cha Busaraka, yapata kilomita tatu hivi kutoka kwa Esther, anasema hata yeye alipima udongo na kugundua kwa viwango vya tindikali vilikuwa juu mno. Mimi nimepima utongo, wakaniambia hiyo utongo iko chini kidogo, kwa sababu asidi ilikuwa juu sana, ilikuwa 5.6 vile walipima. Sasa nikaanja kufanya composting manure, na vile nimefanya hiyo composting manure Ah, inanipushi sana. Baada ya matokeo ya vipimo vyake, anasema alishauriwa jinsi ya kurekebisha hali ya udongo wake, na sasa anajivunia, kwani mimea aliyopanda msimu huu inang'aa kweli. Mimea ilikuwa tu ina, nikipanda mahindi mahindi inakuwa yellowish, haiendi vizuri, lakini vile walikucha wakapima, wakaniambia nifanye composting manure, saa hii mahindi iko sawa, nitaendelea. Hata pia saa iko nayo na najiprepare nipandie mboka yangu. Hata mboga iko kwa peti nimeweka kutumia hiyo composting manure. Ah, mahindi yangu iko safi sana. Yeah, vizuri, ndafuna vizuri. Bi naye anaelezea matumaini ya kuvuna zaidi mwaka huo ikilinganishwa na misimu ya hapo awali kabla ya kupima udongo wake. Saa hii mimea yangu nikitembea, niko na matumaini ya kwamba nitafuna. Hata ukiangalia dalili yenyewe, kwa sababu Mswahili anasemanga dalili ya mvua ni mawingu, nami nimeona dalili ya mimea yangu ya kwamba mwaka huu sitakuwa na njaa kuanzia leo. Esther anahitimisha makala haya kwa kutoa wito kwa wakulima. Kwa watu wangu nawaambia ya kwamba wasikae tu wakisema wameroka shamba yao ama mahindi, wacha wafanyiwe wa, waende wapimiwe utongo wapate machibu, alafu wafuatilie hayo machibu na wafanye vile waliwaambia kulingana na machibu, watoe asidi kwa mjanga yao katika shamba yao, mimea itakuwa tofauti. Ni katika shamba la mkulima Esther Nyongesa katika kijiji cha Kaswazi B katika kaunti ndogo ya Kabuchai ambapo tumekuwa tukizungumza na mkulima Esther Nyongesa kwa niaba ya wale wote walioshiriki katika kufanikisha makala Kilimo Ajira kwa hisani ya ProSoil ikitekelezwa na shirika la GIZ. Mimi naitwa Robert Ilukol.